قال إذا كان لديك بيت يؤويك ومكان تنام فيه وطعام في بيتك ولباس على جسمك فأنت أغنى من خمسة وسبعين بالمئة من سكان الأرض بيت طابق مرتفع تحت الأرض كبير صغير معك مفتاح بيت بيت يؤويك ومكان تنام فيه وطعام في بيتك ولباس على جسمك فأنت أغنى من 75% من سكان الأرض إذا كان لديك مال في جيبك واستطعت أن توفر منه شيئا لوقت الشدة فأنت واحد من 8% من سكان الأرض واحد من 8 بالمئة إذا معك وفر ولو ألف بالشهر وإذا كنت قد أصبحت في عافية فأنت في نعمة عظيمة فهناك مليون إنسان في العالم لم يستطيعوا أن يعيشوا أكثر من أسبوع بسبب مرضهم حي ترزق وإذا لم تتجرع خطر الحروب ولم تذق طعم وحدة السجن ولم تتعرض لروعة التعذيب فأنت أفضل من خمسمائة مليون على سطح الأرض وإذا كنت تصلي في المسجد دون خوف والحمد لله دون خوف من التنكيل أو التعذيب أو الاعتقال أو الموت فأنت من في نعمة لا يعرفها ثلاثة مليارات من بني البشر يجب أن تعرف النعم التي من الله بها علينا وإذا كان والداك على قيد الحياة ويعيشان معا غير مطلقين فأنت نادر في هذا الوجود أبوك وأمك حيان يرزقان يعيشان معا أنت نادر وإذا كنت تبتسم وتشكر المولى فأنت في نعمة فكثيرون لا يستطيعون ذلك ولا يفعلون هذه الرسالة لو أرسلتها لكم وقرأتموها فإنك أفضل من مليارين من البشر لا يعرفون القراءة والكتابة لذلك أيها الأخوة قبل أن تسأل ماذا أفتقد انظر ماذا عندك ولئن شكرتم لأزيدنكم الله